gastaste 15? Ah? Gastaste 15? E quanto? Então, estás a ver para que tanto? Tinha muitas coisas que eram para mim. Ah, então, gasta a ganhar. Cuidado que agora já está a começar a escorregar. E já podem preparar os teléfonos móveis para as fotos. Há quem tenha Mas tu não tens.